English ESSEC Экспресс Супер Современный Эффективный Курс Хочу все знать. Знание английского языка позволит иметь больше информации. Но тот, кто владеет всей информацией, владеет всем миром. Добрый день, меня зовут Пит Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале The English. Темой сегодняшнего урока будут тесты. Тесты уроков от 1 по 20. Таких тестов я разработал три. Номер один, который у вас сейчас – номер два и есть еще номер три. Они все готовые и вышли в печать в Ютубе. Кроме того, дорогие друзья, что необходимо знать, вы дальше будете самостоятельно работать с ними. Там будут форматы, в каждом формате будет по 10 предложений на русском и английском языке. Ваша задача какая? Прочитал по-русски, надо подумать, как правильно, а там написано будет по-английски. Вы только должны определить, правильно ли написан ответ по-английски или неправильно. Э, все это зафиксировать, потому что видео можно в каждом формате останавливать, но можно посматривать, решать какой-то вопрос, как правильно, как неправильно. А в конце самом этого видеоурока на желтом формате вы увидите ответы на все вопросы во всех форматах. На этом, дорогие друзья, я прощаюсь с вами пока, so long. Кликайте, пожалуйста, кому нравится. Можете делать отзывы и подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и хорошего. До свидания. Дорогие друзья, я желаю вам удачи и успехов. С вами был канал The English и я, Пит Горбатюк. Подписывайтесь на мой канал, делайте отзывы, клики. So long. Пока.